Писал, писал, что-то что точно здесь. Хочешь по этому проезжий район, да? Да, смотрим. Чем порывом тут асфальт? Это же асфальт. Тут асфальт постелили новый в магазинах, а еще не полный. Точно. Всем забыла, папа. Ну что-то мне тут не один дает, пока не нравится. Вот этот, ничего, что этот будет не Вообще ангар какой-то. А? Ангар какой-то. Теремок. <laughs> Ну, теремок нам не построить, у нас денег таких нету. Нам бы что попроще, чтобы жить можно было. Теремок я могу построить. Из гипса картона, блядь. <laughs> Снаружи кирпичом, блядь. Зато не улетит какой-то. Не заблудишься. Это Степа. Которая там у нас летала за блядь. Степа. Сообщение, поступившее прямой контакт на номер 6101, а также в наш твиттер DFM Dance. Катюша Федотина, я тебя очень сильно люблю. Будь со мной, подписался Денис. Ты сверни сообщение. Хочу сказать, как сильно люблю свою жену Златину Татьяну Юрьевну. Ее хорош. А,